Egunon, Xavier Aragorrik beraukezpenaren amaieran ondokoa esan du eta perdiko barne evaluazioari buruz. Ikastetzeak ala nahi badu, barneko evaluazio diagnostikoa egingo du eta bakoitzaren erdia. Naiko garbi ulertzen da, ala nahi badu horrek ikastetzei autonomia ematen diela. Zer gertatzen da ordea ikastetxeek eure garatzen duten barne evaluazioaz aparteko besterik egin nahi ez badu? Hau da, Maiatzean espadu aparteko evaluazio diagnostikorik egin nahi, aukeran gelditzen alda gai hori. Nola erantzun behar diegu eskoletatik gurasoen keska eta zalantzei, alde zaurretik eskerrik asko. Hose batzuk, eh, eh, pixka bat, eh, komentatzeko alirateke, batetik nire ez esateko zer gatutuko zaion ikastetxe bati, kapuko ebalatzatik hemen pixkan hasten ditu barneta kanpoko, nire egitziz. Joten, kanpoko evaluazio bat eh, ez balo egiten. Nik esan dezake dena da, eh, nolo bete ere, nire egitziz dene bin, eh, ezkuntza saliak, izarteak, eskubide du, oinarrizko kompetentziak nola garatzen dira bere sisteman hori ezagutzeko, eta ikastetxe bat nik ulertzen dut ezkuntza sistemaren barruan kokatzen dela. Eh, zer gertatuko zaio hori ez badu egiten, ni ez naiz nor e, zer gertatuko zaio e, eh, hori esateko, ez da? E, bi mailako e, evaluazioen horabideak, bai, jaiorek esan duen bidetik ikusten dut, dokumentu horiek importantea direla, e, bi maliako e, batetik hauten ez da egingo e, kapok evaluazio bikor, kalderan, hori ulertzen dela. Ikasturteetan, <laughs> ez da egingo, segarren bainako ebalatzerik, hori datak dut ikasturteakako horrek usetan. Aurten, egingo litzateke, irugarren bainako ebalatzioa, eta ikastatxak ala nahi badu, egingo du. Mhm. Orduan, eta horri buruz, puntu horiei buruz, Javierrek asoakako horrein hildotik, eh, eh, dokumentazioak nahiko zehatzak, kaldera erantzun zehatzekin, Eh, bidalita daude, eta eh, hor nola bat ere agertzen dira eh, erantzunak ondo e, Eta gero berriz, hori irugarren mainako ebalazio buruz. Baina, badago beste dokumentu bat, baita ere banatu dana, ez iberri 2008 planaren ezkuntza du pedagogikoaren araberako egolo sistema propio bat. Eta ni pixka bat hemen haitu nahi zen, engai hauetan zia, informazioa oso ondo eratutako informazio bat, badago, eta hemen agertzen dira nolabait ere galdera erantzunen bidez, e, pixka bat eh, bide hortatikan egin den galderaren eh, erantzuna.